Aí vem o desafiante! Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Glitterando Jogos! E o desafiante de hoje é Vinícius Moura! E eu vou escolher, obviamente, a Chun-Li. Para acompanhá-la, eu vou escolher a Vampira. E o adversário vai jogar com a dupla clássica, Ryu e Ken! E... Ready. Ação! Fight. Vai, chuta ele! Trocando! E agora a vampira tá com Hadouken! agora aqui E vamos para a próxima luta. Ready. Fight. Chuta, chuta, chuta, chuta, chuta. É o Shoryuken! Ah, isso não vai ficar assim não! Ready! Fight! Vamos lá! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Vai de cima, miserável! Ready. Fight! Vai, vai, vai, vai, vai! Não, miserável! Ah, pare com isso! Ah, como você quer que eu vença se você não para quieto? Good night, sugar. Agora sim! E aí, ficou interessado em jogar? Quer participar dos vídeos? Trocar uma ideia e ficar por dentro de tudo que acontece em primeira mão? Então acesse nosso Discord. Link na descrição e também fixado aqui no primeiro comentário. Ah, pare com isso! Ah, Ah não, passou direto. Ah! beleza! Viu? Fora! Agora o Ken! Hadouken nele, Hadouken nele! Shoryuken! Hadouken! Não, não! Ah, não, falhou! essa foi. Vamos para a próxima luta. Ready. Fight. Good. Good. Hadouken! されてし可上流圏可流流流 jogo só acaba quando o crédito acaba. Ready. Fight! É isso aí, não podemos desistir. Olé! Ah, que escapada! isso? E toma essa na cara! E agora a saideira, hein? Vamos lá que é pra decidir! Ready. Nunca desista da sua ficha! Fight. Caiu na rua, vira a bola. Show you! Ah não, passou 昇竜 direto. 拳昇竜拳 Beleza, pegou. Good night, sugar. KO! Rose wins! Ah, moleque. like. Conto com sua presença no próximo vídeo. Se gostou desse vídeo e quiser mais vídeos como esse, não esquece do like. Muito obrigado pela participação. Conto com sua presença no próximo vídeo. E até a próxima!